نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج سنی سرے سے وینکوور کی سرگرمیاں آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں سرے میں تیئیس مارچ کی تقریبات کا جس طرح سے ہو رہی ہیں اس میں یہاں پہ ویمنز بھی اتنی ہی ایکٹیو ہیں جتنی کہ وہ اور جگہوں پہ ایکٹیو ہیں پاکستان کی تقریبات کرنے کے لیے ویمنز نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں ہم آپ سے مینا سے ملاتے ہیں مینا بتائیں گی ان کی آرگنائزیشن جو یہاں پہ پاکستان ڈے کی سیلیبریشن کر رہی ہے اس میں ہم ویلکم کرتے ہیں مینا welcome to Dil Apna Pakistan thank you so much welcome آپ سب لوگوں کو بھی my name is Mina Khan and I am running association Pakistani Canadian sisters association اور ہم لوگ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹوئنٹی تھرڈ مارچ کے حوالے سے پروگرام پاکستان ڈے اور ساری خواتین اور حضرات ماشاءاللہ کافی سارے بچے بھی اس میں ہیں جوائن کیا ہاں جی۔ انہوں نے ہمیں اس وقت اور کافی ماشاءاللہ اس وقت ان کی خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے وہ خوش ہیں اس کو سیلیبریٹ کر کے اور ہمیں یقیناً ہم پاکستان سے دور ہیں مگر پاکستان ہمارے دلوں میں رہتا ہے ہم بلکہ ہم خود پاکستان ہیں تو ہم ان سے بلکہ دور ہو کے ہم پاکستان سے اور زیادہ محبت محسوس کرتے ہیں تو ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس محبت کا اظہار کر سکیں ہم ہم اور بتا سکیں کہ ہم کتنا پاکستان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ it's really pleasure to meet everyone here and thank you everyone very good آپ نے بالکل اپنی بتا کیک کٹنگ سیرمنی پہ پتہ چلے گا کہ واقعی کتنی محبت کرتے ہیں سر بی سی کینیڈا میں اسی طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئیے ہم اس تقریب میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں دیکھتے رہیے آپ اس کا جوش ول والا دیکھ سکتے ہیں یقیناً لوگوں میں اس وقت پایا جا رہا ہے آپ بھی اس کو انجوائے کیجیے آئیے لاتے ہیں آپ کو سب سے ہاں، ابھی رک آج پاکستانی کینیڈین سسٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ یہ یہاں پہ تیئیس مارچ پاکستان ریزولوشن ڈے کی تقریب کر رہے ہیں آئیے یہ کیک کٹنگ سیرومنی ہو رہی ہے تو ابھی ہم ان کے ساتھ کیک کٹنگ میں شامل ہوتے ہیں ہم سب پاکستانی کینیڈین سسٹر ایسوسیشن کی طرف سے پاکستان ڈے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ للہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سب کتنا کتنا سب میں جوش و جیسے جوش و جذبہ نظر آ رہے ہیں ہم سب میں اور کتنی محبت ہے پاکستان سے یہ ہم اب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں ہم پاکستان سے دور ہو کے ہم اس چیز کو بہت محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کتنا محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت ہے چھوٹا سا نذرانہ ہے پاکستان کے لیے چھوٹا سا نظرانہ چلیے کیک جی اس خوبصورت بھی عید میلہ کے ساتھ خوبصورت شام کے ساتھ دل اپنا پاکستان دیکھتے رہے یہاں پہ پری عید میلہ ہو رہا ہے یہاں پہ ملٹی کلچرل میلہ ہے یہاں پہ مختلف اسٹالز لگے ہوتے ہیں ہر سال اور رضوانہ شیخ جو ہیں یہ اس شو کو کرتی ہیں اور کافی بڑا شو ہے کافی مشہور ہو گیا لوگوں میں یہاں پہ مہندی کے اسٹال کپڑوں کے عید کے کپڑوں کے جیولری جوتے اور ہر طرح کے جو ہیں اسٹال ہیں ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے لیے رمضان کی پیش کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ تمام دنیا بھر کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک راہ نجات کا ذریعہ بن کر آئے دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان ون کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پروڈیوسر اور شاعر انتخاب عالم نے یوم آزادی کے حوالے سے ملی نغمہ جاری کر دیا خوبصورت شاعری اور دل نشین مناصر پر مشتمل ملی نغمہ پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا ہے یہ ماں ہماری ہے جان ہماری ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہی راہ ہماری ہے گلگت سے گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے انتخاب احمد آپ کو رمضان کے مہینے کی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور اسلام کو پریکٹس کرنے کی توفیق دے ناظرین رمضان کے مہینے میں اور اس سے پہلے مارچ میں جو پاکستان میں سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی کافی اس سے تشویش ہے بیرون ملک جو پاکستانی جو پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے ایک یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس لمحہ فکریہ میں ہماری یاد ہر وقت پاکستان کے ساتھ رہتی ہے پاکستان میں جو کچھ سیاسی طور پر ہو رہا ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے پاکستان کی معاشی ترقی جو کووڈ کے زمانے سے لے کر اب تک four four point two five سے زیادہ جو کہ دنیا کے تقریباً بہت سارے ممالک میں سب سے زیادہ ہے ایشیا کے ممالک میں وہ اس کا بھی وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ترقی بھی کہیں رکنے کی طرف نہ چل پڑے ناظرین یہ جو حالات ہیں ان سے میں نے متاثر ہو کر ایک کتاب لکھا ہے جو پاکستان کے جو حالات ہیں آئیے کتاب سنتے ہیں جو نکل گئے وہ کیا رقیب تھے وہ بے وفا کبھی اپنے قریب تھے جو مزاج رکھتے تھے ہم اثر بیچ راہ میں بچھڑ گئے ناظرین جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں کبھی آپ ان پر تکیہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا چھوڑ جاتے ہیں جو کہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے میں تو یہ چاہوں گا کہ عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو کریں استعفیٰ دیں اور اس کے بعد عوام میں جائیں اور فل مینڈیٹ لے کر آئیں اور وہ مینڈیٹ جو بہمی برابری کے طور پر دنیا کی قوموں کے ساتھ ہو اور ہم کسی کے ساتھ نوکر بن کر کام نہیں کرنا چاہتے اپنے ملک پر ڈرون حملے نہیں کروانا چاہتے اپنے ملک کے لوگوں کو آزادی سے کام کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جی ناظرین وینکوور کی سرگرمیوں میں ایک اور سرگرمی جو کہ پری عید بازار کے نام سے ہوئی ہم اس کا بھی آپ کو حال دکھائیں گے اور ہمیں سرپرائزنگ طور پر مونٹریال کائٹ کلب کے فہد الوی صاحب سے ملاقات کا موقع ملا انہوں نے ہمیں پہچان لیا اور وہ وینکوور وزٹ کر رہے ہیں مونٹریال سے آئے ہوئے تھے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ وہ اور انہوں نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا اور ایک پیغام بھی دل اپنا پاکستان کے ناظرین کو دیا ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج سرے میں آج سرے کے سرپرائز میں آج ایسا سرپرائز آج میرے ساتھ ہے جن سے میری فون پہ تو بات ہوتی تھی ان کی ایکٹیویٹیز میں دیکھتا رہتا تھا اور وہ ہیں فہد البی فاد بھی جو ہے یہ مونٹریال سے اپنے پرسنل ٹرپ پہ آئے ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا یہاں پہ اور مجھے اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے پہچان کر یہ آئے یہاں پہ آئیے انہی سے بات کرتے ہیں کہ ان کی جو Montreal kite flying kite flying جو ہے وہ اس کے ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے اتنا بڑا گروپ بنایا اور کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں welcome to Dil Apna Pakistan thank you very much بہت شکریہ پہلے تو انتخاب بھائی کا کہ مجھے بڑا مزہ آیا میں تو ویسے پہچان لیا تھا دور سے انہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے تیئیس مارچ کا پہلے تو اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو بڑا اچھا ویل آرگنائز اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں وچ از ویری جی باقی مونٹریال میں ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین سے کوشش جو ہے وہ ایک چیز کو ریوائیو کرنے کی کی ہے کہ آرگنائز طریقے سے اور رسپانسبلٹی سے کائٹ فلائنگ کو کیسے پروموٹ کیا جائے اور ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو اچیو کر کے چیزوں کو بنایا گروپ بنایا پھر اس کے بعد جگہ تلاش کرنی پھر اس کے بعد پسند کروانی تو الحمدللہ بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ وینکوور میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی پروگرام بنے گا تو ضرور ایک پروگرام ضرور آپ کے ساتھ انشاءاللہ شاء کروں گا میں بالکل اور باقی سب کے ساتھ ہی نہیں بالکل اور بلکہ یہ وینکوور کے جو شائقین جو کائٹ فلائنگ کے جی۔ شائقین ہیں ان کے لیے آپ میسج دیں گے جلد از جلد آپ کو آپ یہاں بھی کچھ اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کائٹ کلب ویسے میں مونٹریل میں ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد جیسا کہ تناب بھائی نے کہا ہے کہ اویلیبل ہوں گی سو کسی کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سے مین اور کوئی بھی ضرورت ہو کوئی بھی چیز جاننی ہو سوال پوچھنا ہو موسٹ ویلکم شکریہ بہت بہت بہت بہت شکریہ تو آنے والے ٹائم میں ہم دل اپنا پاکستان میں جو وینکوور گائیڈ کلب ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو گائے بگائے جو ہے جیسے بھی جو کوئی پروگرام آئے گا ہم اس کے بارے میں آپ کو مطلع کرتے رہیں گے ندین دل اپنے پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد یہاں پہ پری عید میلہ ہو رہا ہے یہاں پہ ملٹی کلچرل میلہ ہے یہاں پہ مختلف اسٹالز لگے ہوتے ہیں ہر سال اور رضوانہ شیخ جو ہیں یہ اس شو کو کرتی ہیں اور کافی بڑا شو ہے کافی مشہور ہو گیا لوگوں میں یہاں پہ مہندی کے اسٹال کپڑوں کے عید کے کپڑوں کے جیولری جوتے اور ہر طرح کے جو ہیں اسٹال ہیں تو آئیے ہم رضوانہ سے رضوانہ علیم سے بات کرتے ہیں دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان جی ناظرین میں ویسا رضوانہ آ گئی ہیں رضوانہ جو ہیں وہ ہر سال جو میلہ کرتی ہیں جیسے میں نے بتایا رضوانہ ویلکم ٹو دل اپنا پاکستان شکریہ بہت بہت آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ آج اتنے سارے اسٹال لگائے ہوئے ہیں آپ نے اور آپ کے وینڈرز نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں جی، جی۔ یہ کپڑوں کے ہیں پیچھے جیولری ہے ہاں جی، ہاں یہ جیولری ہے بہت ساری جیولری ہے یہ یا اور یہ کہاں کی جیولری ہے کو بتائیں گی آپ انڈیا سے لوگ ہاں یہ جولری بہت اچھی ہے اور یہ کچھ کپڑے نظر آ رہے ہیں یہاں جی، پہ جوتی ہاں، ہیں ہاں۔ ہاں، جوتے ہیں خسے ہیں یا ویری جی، گڈ جی۔ اور یہ سب بڑے چمکدار کپڑے ہیں یار مجھے مجھے ہمیشہ کپڑوں کے نام نہیں یاد آتے لیکن پھر بھی بہت اچھا ہے دیکھیں یہاں پہ چوڑیاں مل رہی ہیں ہاں یہ چوڑیاں بہت اچھا ہے چوڑیوں کا اسٹال ہے یہ کپڑے بڑے اسٹال ہیں ہاں جی، جی، بالکل جی، چلیں آپ اور بتائیں یہاں پہ کوئی خاص یونیک چیز جو ہے ہاں بالکل کپڑے اسٹالس ہیں ان کا کپڑوں کا جی جی جی اور یہ یہاں پہ دوپٹے دوپٹے مل رہے ہیں یہاں ہاں۔ پہ یا یہ دوپٹے ہو ہیں ان کے پاس یا لیس مجھے لیسیں نظر آ رہی ہیں جی، لائن جی، ہاں دیکھیں مجھے زیادہ جی، پتہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں لیسیں بھی مل رہی ہیں اگر کسی کو لیسیں چاہیے تو وہ لیس بھی لے سکتے ہیں آ کے یہاں پہ تو آج یہ کتنے سے کتنے بجے تک ہو رہا ہے ایک بجے شروع ہوا تھا رات بارہ بجے تک رات بارہ بجے تک ہے تو یہ تو بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے کیا بالکل یہاں پہ بھی یہ بھی جولیز بھی آ گئی ہیں بچوں کے بڑوں کے سب کے بالکل بالکل اور ادھر یہ دیکھیں یہ جولی والے لگ ہے ہیں والے سب سے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں ہیں کھانا کھا رہے گی <laughs> ہاں، ہاں، آپ کو مہنگے ملیں گے ساڑیاں ملیں گی یہاں پہ بالکل بالکل اور یہ آپ نے اس کا نام بہت اچھا رکھا ہے ملٹی جی، کلچرل جی، جو عید بازار ہے بالکل بہت اچھا سب طرح کا اور خوبصورت ہیں میرے ساتھ D J Sham D J Sham come I want to take you here okay ناظرین میرے ساتھ ڈی جے شیم ہے جو کہ شام کا پروگرام آج یہاں پہ ہوگا یہ شو جو ہے پری عید میلہ ڈی جے شیم جو ہیں اس کی میڈیا آرگنائزر بھی ہیں انہوں نے بہت اس پہ محنت کی ہے ڈی جے شیم جس چل میں about what's happening today here eh, on this stage here? Uh, today, this evening, um, around 8 o'clock, we're going to have um, local uh, artists such as Nil Sharma and his musical group okay. um, entertain us. Okay. And um, I believe uh, Pinky, Bobby, Faison, okay. Aziz, and a few other surprise guests are coming. Oh, very good. So yeah. it'll be a good show, right? It'll be a good show, yeah. It will be a good show. Let's see, see the گاؤں تکیے اور گدیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ بہت ماحول بنایا ہوا ہے تو یا اور اگین یہ دونوں میرے ساتھ یہ اس جیسے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان ہے یہ اس شو کی دونوں جان ہیں تو اور Dil Apna Pakistan very good again Vancouver کی جان دل اپنا پاکستان تھینک یو یہ یہ جولری دیکھیں ہاں بہت وہ یہ کیا ہے یہ بتائیں مجھے یہ یہ یہ مجھے بتائیں ہاں یہ بتائیں اس کو کیا نام ہے اس کا اور یہ ہیوی تو نہیں ہے زیادہ ہاں تو اس کی کیا پرائس ہوگی سو گڈ ٹوینٹی فائیو اتنی محنت گڈ oh, یہ کہاں کا کون سے شہر کا فیشن ہے یہ کون سی ریاست پنجاب کا ہے ہر جگہ اور مجھے یاد آ گیا وہ لاچے کے ساتھ بھی باندھتی تھیں عورتیں ہاں،, ہاں ساڑی کے ساتھ وہ ہاں بالکل very good nice nice very good yes very good جی جی ہاں ہاں بالکل ویری گڈ چلیں وہ بھی مجھے جیولری کا اسٹال اچھا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے ہاں ہاں ہاں بہت اچھی کلیکشن ہے ہاں ہاں یہ دیکھیں ابھی ہاں۔ میں نے دو خریدے ہیں نہیں بھائی ہاں۔ اور یہ شال یہ کتنے کی ہے کتنے کی ہوگی یہ اچھا ہاں وہ اسپیشل ریٹ ہے یہ اس کا ابھی میں نے دو خریدی ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا کیا شادی آ ہے نا ہاں یہ سادہ سوٹ کے ساتھ بہت خوبصورت ہاں یہ سادہ سوٹ کے ساتھ ہے یہ بالکل یہ اچھا اور بتائیں مجھے اور جلدی سے یہ یہ کوئی شادی ہاں یہ اچھا یہ ہیوی اور لائٹر سوٹ دونوں طرح کے ہیں ہاں۔ شادیوں کا سیزن ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ویری گڈ ہاں۔ بہت اچھے بہت اچھے میں ناظرین وہ دور تک تو نہیں جا سکوں گا دیکھیں پیچھے سٹال پہ سٹال لگے ہوئے ہیں اور وہی جیولری کپڑے اور بھی مہندی والے نہیں آئے ابھی نا مہندی والے ابھی وہ شام میں آئیں ہاں مہندی والے بھی آئیں گے ابھی اور یہ کسی کو چاہیے ہاں کرتیاں بھی ہیں بالکل ویری گڈ ماشاء اللہ یہ وینڈر سب کا بھی سوٹ ہیں یہاں پہ اچھا اچھا اچھا چلیں ہان اسٹچ ہاں، بھی ہیں آپ لوگ ہیں تو آپ دردی کیسے کون مہیا کرتا ہے ہاں اب نہیں کرتے ہاں صحیح چلیں اور ہاں، جسے اپنی مرضی کا سلوانا سلوا لے وہ thank you very much thank you اچھا جی یہ جیولریز uh, ہیں یہ یہ بھی کرتی ہیں ہاں یہ very good this very good یا یہ پری بازار میں جی یہ آپ کا اسٹال ہے جی، آپ بتائیں مجھے کہ یہ کرتی آپ یہ تو بہت پیارا ہے بہت ہی تو دیٹس ویری گڈ میں آپ سے آپ کا کارڈ لوں گا ابھی تھینک یو ویری مچ یا چلیں جی ہاں میں ابھی آتا ہوں یہ دیکھیں ایک اور یہ یہ یہ ہماری نگوں والی بھابھی ہیں میں میں انہیں نگوں والی بھابھی کہتا ہوں ہاں نگوں والی نا ان کے نگ نگینوں ہاں وہی نا نگینے یا نگ ایک ہی بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا ہے جی آپ سے پچھلی دفعہ میں نے انٹرویو کیا تھا آپ بتائیں آج کیا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہیں جی ہم آج ہاں۔ رسانہ جی نے اتنے دنوں کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک اچھا موقع دیا ہم سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں شاپنگ ہاں، کا فری عید میں فری رمضان میلہ آف کورس رمضان میں بھی بہت ساری ابھی کھل گیا ہے سب کچھ ہوپ ہے نا تو ہاں، اب ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں تو why not shopping is on سب کچھ ہے رضوانہ جی کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر ایک پلیٹ فارم دیتی ہیں ہمیشہ کی طرح بالکل جی ہاں، جی بتائیں اور ابھی ایک اور پندرہ اپریل کو ایک اور ہم رمضان میلہ کرنے جا رہے ہیں اچھا ویری جی، گڈ جی،, جی ہاں ماشاء اللہ اور ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن روزہ کو دو چاند رات ہوں oh, دو چاند رات ہوں گی یہ تو اچھا ایک اپنا چاند اور ایک آسمان والا بالکل جی، بالکل دو چاند اکٹھے یہ یہ کھجتے بھی ہاں جوتے بھی ہیں یا بالکل یا بالکل ایوری تھنگ ایوری تھنگ ویسے خواتین اتنی خوبصورت ہوتی ہیں پھر بھی یہ اتنی خوبصورتی کی چیزیں صحیح شکریہ شکریہ ہاں ہاں بہت اچھے ان کے پاس کپڑے ہیں اور یہ اپنا کلوز کلوز کر کر کر رہی ہیں ویئر اچھا okay nine three two four Scott road پہ یہ ویری گڈ یہ تو بہت ہی زبردست ہے بہت بہت زبردست ہیں کپڑوں کا کاروبار میں نے بھی کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے زیادہ اچھے کپڑے ہیں بہت اچھے کپڑے ہیں اور ابھی ٹائم ہے کھل رہا ہے تو ابھی آپ نے بالکل بالکل ہاں بہت اچھے ہیں یہاں بالکل یہ چلیں جی شیلا شیلا کا ہے اپنے نام شیلا ہاں مجھے شیلا کی جوانی یاد گئی تو ہاں وہی میں بھی اوکے اوکے uh, ہاں یہ آپ کے پرماننٹ ہاں یہ ہاں ہاں گڈ ویری گڈ وہ بھائی بھی ہاں very good thank you very very encouraging thank you thank you جی ایک اور ایک اور یہاں پہ جیولری کا اسٹال اور جیولری جناب میں گھوم کے اس کو سب طرف سے کرتا ہوں یا اور رمضان ہو عید ہو چاند رات ہو اور جیولری نہ ہو کپڑے نہ ہو تو یہ تو بات قابل قبول نہیں ہے جی اس خوبصورت بھی عید میلہ کے ساتھ خوبصورت شام کے ساتھ دل اپنا پاکستان دیکھتے رہے دل اپنا پاکستان کا بھی بہت شکریہ انتخاب بھی ہر موقع پہ پہنچتے ہیں اور ہر کوریج کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کنیڈین زندہ باد خوشی جی جی آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے دل اپنا پاکستان کے بارے میں سو مچ اپنا پاکستان آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بلکہ خاص و خاص انتخاب بھائی کا کہ یہ ہمیشہ بہت محنت سے اور بہت محبت سے یہ ان چیزوں کو مطلب کیپچر کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور اسے آپ کرتے ہیں اور اس چیز کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور سے پاکستانی کینیڈینس ایسوسیشن کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you, thank you, thank you. New Masjid project inshallah in Guildford. Uh, new Masjid inshallah building in Guildford. So registration, registering for Islamic जी आप जी जी सलामकुम नाजीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतब अहमद आज गिल्फर्ड uh, मसाला के जो والنٹیرز ہیں وہ یہاں پہ ہم ان سے بات کریں گے یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے رمضان کریم میں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں آپ کچھ بتائیے گا جی بتائیے گا جی الحمدللہ گلفرڈ اسلامک سینٹر الحمدللہ تقریباً آٹھ سال سے ہے یہیں پہ مال کے سامنے تو الحمدللہ وہاں پہ ہم نے ٹیم بنائی ہے مسجد پلاننگ ٹیم اور مسجد کے لیے مارکیٹنگ کی ٹیم الحمد للہ دو تین ہم نے آرگنائزیشن کے ساتھ میٹنگس کی ہیں اور ہم نے لینڈ بھی دیکھے ہیں دو تین وہاں پہ اچھا۔ جو ہم فائنلائز کر رہے ہیں ہم ماشاء اللہ الحمد للہ ہم نے فنڈ ریزنگ شروع کی ہے سیٹرڈے اپریل سکسٹینتھ کو ان شاء اللہ فنڈ ریزر ہوگا مسلح کے اندر ہی ہوگا شیخ احمد شہاب آ رہے ہیں ٹورانٹو سے ان شاء اللہ اور جو لوگ نہیں آ سکتے ان پرسن ان کو ہم فری ڈلیوری کر رہے ہیں افطار ان کے گھر تک تو اس کے لیے ان شاء اللہ آن لائن آپ رجسٹر کر سکتے ہیں یہاں لنک بھی اویلیبل ہے اور انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ جی آئی سی سی ڈاٹ مسجد جی آئی سی سی مسجد ڈاٹ اور وہاں پہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں وہاں پہ لنک بھی ہے ڈونیشن لنک بھی ہے آن لائن رجسٹریشن لنک بھی ہے بہت اچھا شکریہ شکریہ السلام علیکم کیسے ٹھیک ہیں ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے لیے رمضان کی پیش کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ تمام دنیا بھر کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک راہ نجات کا ذریعہ بن کر آئے دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان جو نکل گئے وہ کیا رقیب تھے وہ بے وفا کبھی اپنے قریب تھے جو مزاج رکھتے تھے ہم اس بیچ راہ میں بچھڑ گئے ناظرین امید کرتے ہیں پاکستانی قوم جو ہے جو سچے دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی چاہتی ہے دل اپنا پاکستان بھی یہی چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی عوام کی ڈیویلپمنٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اور ان کی جو شوشل اور معاشرتی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو اور جو وہاں پہ جو لوگ اسٹیٹس کو کے حامی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو ناکامی کی طرف دھکیل دے دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان